төмөр замыг тээврийн хуулийн шинжилсэн төслийг бол дэмжиж байгаа. Саяхан одоо бид бас төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийг бас баталсан байж байгаа. Ер нь одоо аль том бүтээн байгуулалт төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр тулгуурлаж хийе гэдэг ийм концепцийг төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулиар бид гаргасан байж байгаа. Тэгвэл энэ төмөр замын тухай хуулийн дээр одоо бид энэ төмөр замын дэд үтсийн судлыг төр хувийн ижлийн түншлэр хийж болно гэдэг үгээ оруулахгүй болохгүй. Одоо яах юм бид нар энэ шивээ өрн арцуурыг төр өмчөр хийх гэдэг юм. Энэ бичигт одоо юу гэдгийг энэ хөөд чоо болсон Саншанд Сүхбаатар гэдэг имийг бүгд төрийн өмчөр хийх гэдэг юм. Төр хувийн түншлээр хийх гэж байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас энэ салбар хуулийн дээрээ төр хувийн түншлээр энэ төмөр замыг хийж болно гэдэг үгөө бас оруулаад явах нь зөв баг шүү. Хоёр дахь асуудал төр хувийн түншлэр төмөр зам барьсан. Тэгвэл одоо юу гэдгийг энэ хуулийн дээр төмөр замын суур бүтцийг төмөр төмөр замын тээвэрлтийг тэр төр хүлээлгч өг хүртэл хугацаанд нь тэр хувийн бишлийн компани одоо эрхлээд явах юм болцоо боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд төр хувийн бишлийн түншлэр компаниудаар төмөр зам байруулцдаг. Тэгээ суур одоо бүтцийн арчлах асуудал, тээвэрлэх асуудлыг тусдаа өөр компани хийхээр хүртэл ийм заалт ороод ирсэн байж шүү дээ. Гэхдээ тэгээ яаж энэ компанич орлогоо олж явах юм? Мөнгөө олж явах юм? Яаж энэ төмөр замын замын чинь одоо цаашдаа өөр компаниуд барьж байгуулах юм? Төр хувийнхын түншлэлийн тухай хуулийн эсрэг ийм заалт орсон ийм хууль болсон байна. Тийм учраас 22, 24 26 дугаар заалтуудыг өөрчлөөд ялангуяа энэ төр хувийн үйлчлийн түнштэй холбоотой заалтыг оруулах энэ тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх суур бүтцийг одоо арчлаад явах энэ заалтуудыг бас тодорхой болгож одоо оруулмаар байна. Цаашдаа бид нар нэг юм дээр их сан онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж байна. Үнэхээр одоо төр хувийн ижлийн түншлэр цаашдаа энэ том бүтээн байгуулалтыг хийлгэх гэж байгаа бол тэр төр хувийн ижлийн түншлэр исэн хуй аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжсэн тэднийг орлого олох болцоо боломжийг олгосон ийм залтуудыг хийж ижил цаашдаа энэ бол хууль энэ хөрөнгө оруулалтууд бас хэрэгжээд явна шүү. Тийм учраас би энэ зарим залтуудыг татаж аваад энэ ажлын хэсэг дээр гүйцэн сурвалд явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Би энэ дунд нэг их төмөр зам мэддэг төмөр зам дээр одоо өссөн төмөр замын энэ нарийн технологиг мэддэг хүн олон байгаа гэдэгт л эргэлзэж байна. Төмөр зам бол одоо барих хэцүү. Төмөр төмөр замыг цаашдаа ашиглаад найруулад энийг арчлаад явах бол маш хүнд байдаг шүү. Тийм учраас энэ заалтуудаа эргэж нэг хараад дахин гүйцэж боловсруулах ийм чиглэлийг одоо өгөөч. Дээр нь одоо юу гэдгийг болж игэл энэ үйлдвэрчдийн байнгын ороогоор ч гэсэн оруулаад зарим асуудлаадаа бас энийг эргэж харуул яасан. За ийм саналтай байна. За ер нь ингээд анхны хэлцүүлийг дахиад буцаавал яасан дахиж уусрахгүй л юм чинь. Бүгдийг нунгахгүй нь болохгүй болсон үеч яг төшин гişүн хэлж байгаа зөв шүү гэсэн. За Жаданбай Батэрд нэг шүү хариул. Энэ нэр нь өстө заваар болсон юм биш үү? За инх төшин дараа э, юу гişүний ярьж байгаатаа ер нь бол хагастай зөвшөөрж байгаа шүү. Ергээдээ бол энэ хууль чинь түрүүн би бас хэлсэн. Ганцхан Монголын э, Улаанбаатар төмөр зам гэдэг ганцхан компани байсан одоо бол төрх хувийн хвшлийн маш олон компаниуд болсон. Энэ компани одоо хуулийн гол концепц нь ер нь олон концепц байгаагийн нэг концепцуд бол хувийн хвшлийг хамгаалах юм ба шүү. Хувийн хвшлийг оруулж ирэх асуудал юм байгаа шүү. Улаанбаатар төмөр замгаас ганцхан одоо одоо хамтарсан компани байсан бол одоо төрийн хувийн одоо маш олон компаниуд орж ирсэн. Энэ компаниудын хоорондын харилцааг зохицуулах маш том чухал одоо бүр бүр цоош нь хууль орж иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй эн чинь одоо эсрэг хууль мөл гэж энэ бүр одоо далигаад явж болохгүй. Төр хувийн түнслийн тухай хуулийн дээр одоо цэрэн бунцаг гишүүн ахлаад бид өөрсдөө ажилласан. Хамгийн гол нь миний нүдэнд тэрийг боловсруулж байхад юу харагдж ирсэн гэхээр төмөр замрал харагдж ирсэн. Одоо энэ хуулийг боловсруулахад юу харагдж байгаа гэхээр хэвшлийг яаж хамгаалах юм гэдэг асуудал байгаа байхгүй да. Сая одоо төрөний юунаас улсын хурл дээрс татаж авчирсан бас нэг зүйлийг л үлдээсэн байсныгаа энэ энэ дотор оруулсан. Өөрөөр хэлбэл одоо хувийн хэвшлийн компани төр хувийн хэвшил түнслийн хуулийнхаа дагуу концессийн хуулиар хийхэд энэ том хөрөнгө оруулалтаа баталгаажуулахын тулд төр тодорхой хэмжээний одоо одоо давуу эрх гэх юм уу одоо боломж олцоог ажиллах боломж олцоог нь хангах за дээрэс нь тээвэрлэлт хийх гэсэн зүйлүүдийг бас оруулаад ингэж явах нь одоо зүйтэй юм аа. Тийм болохоор энэ одоо бүр одоо эсрэгээр явцлаа гэд ингэж ярих нь бас буруу байгаа шүү. Зүгээр өөрөө чи инклюжн гишүүнийхээр би бол аваад өшөө зүгээр 24-ийн 3 сая э, их ордын дарга хилдэ гүйцэн боловсруулахад бас анхаараад буцаж оруулж ирээрэй гэсэн. Яг энэ дотор нь бол бас жоохон тодруулах асуудал байгаа шүү. Гүйцэн боловсруул тодруулах асуудал. Түүнээс энд бол үндсэндээ бол хамгийн гол нь энэ их хөнгөн оруулж ирж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийг цаашаа ажиллах боломж олцоо концессийн хугацаанд 20 жил байна уу 10 жил 15 жил байна уу энэ хугацаанд боломж болцоог нь олох хамгийн чухал одоо концепцуудын нэг нь бол энэ дотор байж байгаамаа гэдгийг хэлье. А ер нь бол түрүүн дарга бол хэлсэн шүү дээ 24-ийн 3 дээр 2 дээр бол бас 3 дээр гүйцэн боловсруулах гэдэг энд бол бас жоохон бүр тодруулж үгсхийн жоохон тодруулаад ойлгомжтой болгоод орж ирэхэд зүйтэй байх хамаа гэж бодож байна. Тий. Хамгийн гол нь одоо бас хэлээд дахин дахин хэлэхэд бол эн чинь төр өөртөө өснөө хэмжээний хөрөнгө оруулж чадахгүй байгаа Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулаад орж иж байгаа. Энэ хугацаанд өөрсдөө одоо ашгаа болоод ингээд явах буцаад төрдөө одоо төмөр замаа шилжүүлээд ингээд төрийн өмч болгоод ингээд явах боломж олцоог нь бол аль аль талдаа тэгш байх тэгш нөхцөлийг л олгоход бол энэ хууль чинь орж иж байгаа юм шүү гэдэг хэлээ. Аа сайн хариулахгүй юм. Тэгвэл төмөр зумын бодлогын төр төмөр зумын дотоодын нэгдсэн сүлжээ царгийн асуудал гэдэг тустай юмуд байсан. Энийг бас жоохон бүрхэгдүүлсэн. Тэгээд тэр төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр төмөр зумын бодлого дээр ч байсан, төр э, хувийн хөгжлийн түншлэлийн хууль дээр ч байсан. Дараа нь нэг баахан э, зөрчил үүсгэхээр болох харилцаануудыг нэмэр зохицуулахгүй бол энэ бас Аа энэ бүгдийг уншлаа дотоод сүлжээн дээр төмөр зумын бодлоготойгоо харьцуулж уншилж үзлээ. Тэгэхээр энэ Яагаад тэгвэл яагаад энэ зөвхөн нийтийн зорилттой төмөр замын царгийн асуудлыг улсын хурл дөрвөн мэдүүлнэ. Зөвхөн улсын хурл шийднэ гэж байгаа. Зөвхөн энэ хуулийн 7-гийн 1-ийн 7 заасан царгийн асуудлыг л улсын хурл шийдвэрлэнэ. Бусдын шийдвэрлэх хөх саагуулах болсон шүү дээ. За, ямч хэсэг хариулъя. За манай бас зарим гişүүд хуйлаа унших хэрэгтэй тий. Хуйлаа уншаагүй ч тэгээд одоо бас юм яриад хэрэггүй байна. Энэ нийтийн зориулалтад төмөр зам гэж тийм үү? Төмөр замын суур бүтц бүхий нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой нийтэд тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх зориулалтад төмөр зам гэж байгаа. Ерөөсө бүх төмөр зам орж байгаа юм. А тусгай зориулалтын төмөр зам гэдэгт төмөр замын суур бүтц бүхий аж ахуй нэгж нэгж байгуулгын үйл ажиллагааны зориулалтаа аж ахуй нэгжид дотоод үйл ажиллагаа зориулсан төмөр замыг тусгай зориулалтын гэж байгаа. А тэгээ үүнээс бус бүх төмөр зам бол бүгдийн а их хурл мэднэ. Их хурл мэднэ. Үндсэндээ өөрөөр хэлэх юм бол их хурл бүх төмөр замаа мэднэ. А аж ахуй нэгжил юм хашаа нутгах төмөр зам руу их хурл олох шаардлагагүй. Гэсэн л ийм агуулгатай нийтийн зориулттай төмөр зам. А тэр утгаар үндсэндээ их хурл бүгдийг мэдж байгаа. За хоёрдугаарт нь төр хувийн хөвшлийн түншлэл инх төвшин гişүнэ. Байж байгаа. 23 дээр төмөр замыг төмөр замын төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр барих тохиолдолд төрийн өмчлөлт шилжүүлэх хугацаа нөхцөлийг түншлэлийн гэрээнд тусгасан байна. Маш тодорхой байж байгаа. Ерөнхийдөө тийм үү бид нар ханги мандлын төмөр зам хувийн хвчлэр баригдсан концесс. Энэ дээрээсээ туршлага аваад тийм үү. Ингээд үндсэндээ энэ төмөр замыг цаас цаашдаа зүүн босоо төмөр зам, баруун босоо төмөр зам бүгдийг хувийн хвчлэхэн барих гэж байгаа. Тийм болохоор хувийн хвчлийнхээ эрх зүйн харилцааг өшөө боловсронгуй болгоод энэ хувийн хвчлийнхэн маань төмөр зам барих бололцоо боломжийг дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ хуулинд оруулж ирж байгаа. Тийм. Ингэж орж ирж байгаа байхгүй. А ингээд дэмжиж байх чинь дэмжихгүй гэж яриад байгаа хувийн хвшлийг. Дэмжиж байгаа асуул заалтууд явж байгаа. А дээрэслээс нь өшөө либерал болгож байгаа бас. Монопол Улаанбаатар төмөрзөн монопол байсан. Өөрөө тээвэрлдэг, өөрөө суурь үсээ эзэмшдэг, а бусдыг явуулдаггүй, бусдыг явуулахдаа хитрхи өндөр үнд тавьдаг. Энэ монополыг бид нэ задлаж байгаа. Суур бүтс эзэмших тээвэрлэгч хоёр тустай байна гэдэг нь. А тэгэд хоорондоо өрсөлдөөд аль болох тийм үү? А шудраг өрсөлдөх тэгш боломжийг бий болгох гэж байгаа. Монополыг задлах. Ийм залтууд орцсон байгаа шүү дээ. Энийг одоо бол уншаа зэгшүүд манаас харчмаар байгаа бол бас жоохон мошгож ярмааргүй шүү. За төмөр тогоог төвшин гүшүү хашаар орж байгаа төмөр зам гişэлтэй. Тусгай зориултын төмөр зам гэж төмөр замын суур үдцгээ аж ахуйн байлгын үйлчилгээнд зориулсан гэрээний үндсэн дээр нийт тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх төмөр зам гэж байгаа. Тэгэхээр нөө энийг өөрөөр хэрэглүүл маш янзын байдлаар хэрэглэж болно. За төмөр тоогоо ингэ төвчин гэж. Энэ 24-ийн 3 чинь бас би уншаад байж байгаа юм л да. Энэ төмөр замын суур бүтцийн төр хувийн өвч түншээр барих тохиол төрийн өмч төрийн өмчлөд шилжүүлэх хугацаа нөхцөлийг түншцэн гэрээнд тусгнаа л гэсэн юм залт байж байгаа. А би энэ дээр юу ирлээд байна гэхээр нэгэн л одоо юу гэдэг төр хувийн ижлийн түншлэр барьсан бол суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэх тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх ийм болцоо боломжийг төр хувийн эшлийн түншлээр барьсан компанид нээж өгөөч ээ, ийм заалт оруулж өгөөч ээ л гэж хэлж байгаа. Яг ийм заалт бол байхгүй байгаа шүү дээ. А харин юу гэж байгаа гэхээр 26 дээр нь юу гэж төмөр зуны суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгч болон тээвэрлэгч нь тусдаа хуулийн итгэл байна л гэсэн юм заалт байж байгаа. Тэгээ 26 дээрч тгсэн бидний төмөр зуны суур одоо бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгч болон тээвэрлэгчт нь тусдаа хуулийн итгэж болно гэдэг ийм залтыг л оруулж ийг цаашаа явна гэхээс биш шууд одоо хуулийн этгээд байж болно байна гэд ганцхан үгээр одоо юу гэдгийг нэг хуулийн За Жадамбын Батард нэг шөөрөл. Улсын боомт чиглийн болон хил дамсан төм төмөр зам нь нийтийн зориултаа төмөр зам байна гэж байгаа. Энийг бид нар бас хувийн хвшлийнхэн одоо боломж олцоогийн дэмжих, хувийн хвшлээ одоо концессор барих бололцоог нь дэмжиэд дундуур нь хин нэг нь орохгүйгээр хин нэг нь бас бололцоог нь хулгайлахгүйгээр өрөн буюу одоо тэр бусад асуудал нь юу гэдгийг одоо шугам дотор нь дараагийн концесс эзэмшигч орж иж бодлуулах тэр одоо Э, юу гэдэг одоо ашиг олох боломж ол цагийг хаах үүднээс нэг өмчлөгч байна. Өөрөөр хэлбэл хил дамсан төмөр хөмөр зам явсан л бол тэгэлүү концессор одоо нэг л байг. Одоо ханг манд руу явсан бол ханг мандын тэр хин байдгийн тэр хүн нь бол тэр чигээр нь эзэмшээд концессорийн хугацаанд бүрэн эзэмшээд явах. Түүнээс ч тэр ханг мандлынх нь завсараар хин нэгэн орж ирээд тэр өрмийг аваа тэр одоо юу гэдэг салаа зам хийгээд эдгээр бодлуулаад байхгүй юм бололцоог бид нар хангаад энд өөрчлөлт хийж Төр хувийн гişийн түншлэх асуудал гад. Гэтэ нийтийн хэрэглээний зам гэж хуучин хуулинд байсан. Дагийн сан хэрэглээний зам гэж хуучин хуулинд байсан. Нийтийн хэрэглээний талбай гэж нийт хэрэглээний зам эзэмшигч, нийглийн талбай эзэмшигч гэсэн ойлголтууд байсан. Энийг нийтийн зориулалттай төмөр зам эзэмшигч гэсэн мөртлөө тусгай зориултын зам нь нийтийн хэрэглээний гэрээний үндсэн дээр нийт бүрийн үйлчлэгээ зүүлэх төмөр замыг хэлнэ гэдэг. Ингээд ийм атсан дунд бол маш олон юм явах гээд байна л да. За зочид танилцуулъя. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа ерөнхий улс сурлын ахлах сургуулийн 11 ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт оюутнуу та хүндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. Сайн суралцж сайн амжилт олцгоогоорой. За Жаданбин Батэрд нэг шүү. Дараагийн байгаа шүү. Нийтийн зориулалтаа төмөр зам гэж төмөр замын суур өөр бүтц бүхий нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол нийтэд тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх зориулалтаа төмөр зам гэдэг. Одоо бидний одоо хамгийн сайн сайн мэддэг Улаанбаатар төмөр замын одоо замын үед урагшаагаа явж байгаа юуны Алтан булгийн төмөр зам. Энд бол ачаа тээвэрч явна, нийтийн үйлчлэгээ зорчигч тээвэрч явж байгаа. А тусгай зориулалтын төмөр зам гэдэг нь бол төмөр замын суур бүтэц бүхий аж ахуйн нэгж байгуулгын үйл ажиллагаанд зориулагдсан. Өөрөөр хэлбэл одоо чинь бид нар том жишээ байна шүү дээ. Бол төмөр өрөө голын одоо уурхаа руу явсан төмөр зам энэ бол тусгай зориултын төмөр зам. Автовер дээр хүртэл байдаг тусгай зориултын авт зам гэж. А гагцхүү дараа нь одоо жишээ нь э, тийшээ хөгжил одоо цааш болоод нийтийн төмөр зам өөрөөр хэлбэл зорчигч авсгал тийшээ явахаар бол эднийхтэй гэрээ хийж ягаад тодорхой хэмжээний стандартын өөрчлөлт зорч явах боломж уулзаг нээх хэрэгтэй юм байна. Тэр утгаар нь бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх төмөр гэрээний үндсэн дээр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх. Тэрнийг ч ойлгоод байна л да. Энэ чинь нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой гэж маш ерөнхий ойлголт. Юу ч нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой болгож болно. Юу ч гэрээний үндсэн дээр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх болгож дараа нь хувирж болно. Энэ хоёрыг ялгааг ялгахад биш тест сүүлд нь бол энэ дээр өстой хуулийн зөрчил юу ч яаж ашиглаж болохоор болж байгаа. Нийтийн нийт еврей хөвлөгөө үзүүлэх үзүүлнэ гэрээний үндсэн дээр суур бүтцтэй юу? Бүтцтэй хуйлаа. Ганц ялгаа нь нийгмийн эдийн засгийн ачаал бүгдэлт. Нийгмийн эдийн засгийн ачаал бүгдэлгүй зам гэж юу байх юм дий чинь? Юу ч нийгмийн эдийн засгийн ачаал гэж тайлбарж болно шүү дээ. За сэрэн мөнц гүш гүш.